Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali a'zolari. Chintech savdo do'konimizdan bugun sizlarga Zubr traktorlarining obzorini qilib beramiz. Ularimiz 11 mm aka. Aha. 17 tani. Salakaga ishlaydi. Aha. Um, narxiga keladigan bo'lsak, 17 million 600 ming so'm narxi. 17 million 600 ming so'm 17 ot kuchligi bu aka. pulagida aka pulagi e, sidinasi frizasi ichida qo'shib beriladi mana shu o'n bir mo'ngullarga barimiz bu ham zugurmata bo'ladi aha bu bir to'qson ikkisi o'n uchtalik deydi o'n uch ot kuchga ega bu ham zugur firmaniki buni kampaligida faqat e, priza bo'ladi pulik bo'ladi lekin sibinasi bo'lmaydi sibinasi bo'lmaydi sibinani отдельно so'raganlar uchun bor aka bunimizni narxi aka e, o'n uch million sakkiz yuz ming so'm o'n uch million sakkiz yuz ming shuni ozgina kattarog'i bor to'qson olti so'm buni to'qson beshi ham bo'ladi bu ham zubi ot kuchi ko'proq o'n beshta o'n ta deyiladi o'n besh o'n olti ot kuchga ega ha bunda ham kampiligida frizasi puliga bo'ladi lekin sidinasi kampilikka kirmaydi отдельно oltmish dollar sidina buni narxi aka o'n besh million so'm o'n besh million so'm bular ham shunaqangi o'n beshtalik o'n ikkitalik почти bir xil shularni Bu jatkilarimiz universal mı? Universal jatka aka. Ikkita parrayli. Parraga ikkitali, bittaligi bo'las. Yonida pichoq bor, bu yerga shu bedamida liboy narsani o'raveradi. Narxi 8 million 300 ming so'm aka. 8 million 300 ming. Aha, bu ro'prostoy aka. bu ham ikkita parrayli просто vertikal yonida pichog'i yo'q aka ha bu yoqdagi pichog'i yo'q bunda buni narxi aka yetti million so'm yetti million so'm xuddi shuni zubr jatkalarimiz ham bor prostoy yetti yarim million so'm universali sakkiz yarim million so'm zuburga tushadigan zuburga tushadigan bu ham bor aka